कांग्रेस के लिए जयस की मौजूदगी चिंता का विषय बन गई है जय आदिवासी युवा संगठन यानी जयस रतलाम खरगोन में लोकसभा के लिए प्रत्याशी उतार रहा है जयस के प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा ने बताया कि रतलाम में नामांकन पर्चे भरने की तारीख तय होने के बाद खरगोन सीट पर चुनाव लड़ने का विचार हुआ है वहीं अब पीसीसी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा संगठन के कोटे से कांग्रेस के विधायक बने डॉक्टर हीरालाल अलावा को बुलाकर यह हिदायत दी गई है कि जयेश को चुनाव में प्रत्याशी नहीं खड़ा करने के लिए मनाए इसी बीच डॉक्टर अलावा ने फेसबुक पर यह पोस्ट किया कि संगठन को चुनाव लड़ने से रोकना मुश्किल है जयस ने दो दिन पहले कुक्षी में बैठक करके धार से महेंद्र कन्नौज और रतलाम से कमलेश डोडियार को प्रत्याशी घोषित कर दिया था इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी के अनुसूचित जनजाति विभाग के अध्यक्ष अजय शाह ने डॉक्टर हीरा अलावा और अन्य साथियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई थी इस मुलाकात के बाद रात को ही डॉक्टर अलावा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि लोकसभा चुनाव में भागीदारी को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है जयस को लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिए जाने और सरकार में भी भागीदारी नहीं दिए जाने का हवाला देते हुए डॉक्टर अलावा ने कहा कि ऐसे में वे जयस के युवाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाएंगे फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री द्वारा जयस के